ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸੁਲਾ ਕਰਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆਈ ਸਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜੰਨਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ 500 ਬਿੰਦ ਦਿੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ 200 ਦਿਨਾਂ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਚੋਂ ਅਸਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਮਰਦੇ ਭਲਦੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀ ਲੜਾਈ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸੱਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜੂੜੇ ਯਾਰ ਜੀ ਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਕਰਾਓ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਆ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਹਣ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦਲੀਲ ਕਰਵਾਵਾਂ ਉਹ ਕਹੇ ਦੀ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਲੜ ਕੇ ਆਈ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਹੇ ਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮਰ ਜਾ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨਾਰ ਹੋ ਜਨਾਨੀ ਮਰ ਜੇ ਕੋ ਜਨਾਨੀ ਆਂਦੀ ਐ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਫੇਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਔਰਤ ਜਿਹਨੇ ਗਦਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਇਆ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਹੰਨਾ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਖਵਾਏ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਜਨਾਨੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਮਰਾਂਦਾ 12 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਉੱਠਦੀ ਤੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੇ ਕੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਣ ਦਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਕੂਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫਰਸ਼ ਧੋਣਾ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਧੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢੀ ਐ ਝੁਲਣਾ ਰੋ ਘਰ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਦਲੀਲ ਕਰ